说实话，断腿真的特别的难，只是大家关注到了最近一些网络上的断腿事件，但忽略了忘记了，其实没断腿的才是大多数人呀。而且爱好者正常的训练环境下，你想断腿真的太难了。做到以下四点，保证你实战中不断腿：一、带护腿，这种厚的感觉啊，不要薄的，不要那种廉价的，只有这样呢，才能保证你的安全啊。但是二二就是，即使你带了护腿，也要防守好对方的。 低扫踢，尤其是低扫踢，你的小腿胫骨内侧内侧，为什么内侧啊？它就像这个手机一样，看，就像这个手机一样，你顺着这面去掰就容易掰断，但是你踢人的那个锋利那面，其实你是不好掰断的，不容易掰断的。所以他踢你的胫骨内侧，你要做好防守。为什么说胫骨外侧还好一些？因为顶多把你肌肉踢伤了，它是有肌肉包裹这个骨头在外侧，但是内侧并没有。三。 你经过一段时间的训练之后，才尝试实战。这个时候呢，你要稍微留意啊，稍微聪明一些，不要那么鲁莽。 啊，低扫踢的时候，看看对方是不是提膝防守了。他提膝防守，你就不要踢，或者做个假动作再踢，或者低扫踢，用你的左腿想办法尝试多练左腿的低扫踢。这样的话才不容易被对方提膝格挡中。这样的话，以后你未来真的摘了护腿，在比赛中你才能做到看对方防守哦。我等他落地，我再去踢他。不然的话，有可能看他提膝防守了，骨头对骨头，我痛踢上去，这样会增加你骨头受伤的概率，但也不那么容易断腿的。其实。 四啊，爱好者要参加适合自己的比赛，比如说有的比赛说啊，新手第一次参加比赛，你不用带护腿。这种比赛啊，就别管是任何机构或组织认证的，它都是一个脑残赛事。因为一个新手，他其实没有充足的时间锻炼，没有办法保证自己的组骨密度啊是足够强的，所以很容易受伤。带好护具是非常重要的。